Baadaye akaja yule dada wa saluni ambaye ni Rehema akachukua vidonge mm. vitatu vya njano. Nikamuuliza hivyo vidonge ni vya nini? Mm. Akasema hivi ni vidonge vya usingizi. Tumefanya utaratibu kwamba hapa gari inakuja tunatoa maiti ya Ana, naambia hapa hakuna kulia wala hakuna kutoa taarifa sehemu yoyote. Meneja ananiambia hivyo. <clears throat> Nikamwambia sawa, nilimuitikia nikamwambia sawa. Bosi wenu anasema mtoke humu ndani yeye kuna vitu ambavyo anahitaji kuzungumza. Ah, mimi nikajiuliza, huyu anahitaji kuzungumza na huyu kitu gani? Ikiwa huyu haelewi chochote, yani mtu amechanganyikiwa, watazungumza nini? Basi mimi nikamwambia wenzangu tutoke nje. hiyo tukatoka. Sisi tulivyotoka tumekaa nje, akaingia daktari mule ndani, akaingia na na mke wa bosi na huyo dada wa saluni ambaye ni Rehema. Walivyoingia wakafunga mlango wakafunga na zile panzia. Sijui hicho kitu ambacho alikuwa anafanya huko kitu gani.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 Asante. Mi kwa majina naitwa Mwajuma Rajabu Dikubuu. Mm. Ila sisi watu wa pwani waga tuna kawaida kwamba ukishachezwa unabadilishwa jina. Kwa hiyo baada ya kuchezwa nikapewa jina la Jasmine. Huwa napenda sana kutumia jina la Jasmine. Lakini ni Mwajuma. Lakini ni Mwajuma Rajabu Dikubu. Hata vyeti vyangu vyote vinasoma Mwajuma Rajabu Dikubu. Mzaliwa wapi? Mzaliwa wa Morogoro. Mm. Lakini mamangu pia upande ni Rufiji, mm. ni Mdengereko, babangu ni Mruguru. Katika familia ya watoto wangapi na mwaka uliozaliwa? Ni katika familia ya watoto watatu, ila mimi ni mtoto wa kwanza. Wa kike niko peke yangu, wa kiume wako wawili. Mm. Mwaka mm. uliozaliwa? Nimezaliwa mwaka 94. Baada ya kuwa mtoto wa kwanza kwenye familia, maisha yakaendaje pale katika familia ukiwa kama dada sasa? Baada ya kuzaliwa eh, mwaka elfu mbili na mbili nikaanza primary mpaka elfu mbili na nane nikamaliza primary elfu mbili na tisa nikaanza sekondari Membe Saba sekondari skuli mpaka elfu mbili na kumi na mbili nikamaliza. Mm. Baada ya kumaliza elfu mbili na kumi na mbili elfu mbili na kumi na tatu nikafanikiwa kupata mtoto. Hapo umeshachezwa au bado? Tayari. Ushakuwa Jasmine. Yes. Jasmine ulikuwa rasmi mwaka gani? elfu mbili na kumi. elfu mbili na kumi. Yes. Ukafanikiwa kupata mtoto pale kwenye, kwenye kupata mtoto ilikuwaje? haukutaka kuendelea kidato cha tano au kuelekea chuo au ilikuwaje mazingira mpaka unajikuta unapata mtoto? No, yani baada tu kupata nilikuwa nime, nimefeli, sikufanikiwa kwenda sikufanikiwa kwenda chuo wala sikufanikiwa kwenda form 5 nilifeli. Mm. Ndio nikaanza hayo maisha nikapata mtoto. Mm. Mtoto mmoja ambaye sasa hivi ana miaka minane na miezi mitatu. Mm -hmm. Maisha yakaendaje pale? Hapo unapata mtoto ndani ya ndoa, nje ya ndoa? Nje ya ndoa. Ilikuwaje? Uh, kipindi napata ujauzito mwenzangu alikuwa ndo kwanza ha, bado hajaajiriwa, alikuwa ndo bado yuko chuo mm. mwaka, mwaka wake wa tatu mm. ndo alikuwa ameingia jeshini, na maana alianza kuingia jeshini elfu mbili na kumi na moja mpaka elfu mbili na kumi na tatu ni mwaka wa tatu, mi ndo nikashika ujauzito mm -hmm. alivyorudi likizo ndo nishika ujauzito mpaka elfu mbili na kumi na nne akaajiriwa rasmi mm. yeah, ila ndo hivyo hatukuishi pamoja. Kwa nini? Baada ya hiyo elfu mbili na kumi na nne alivyoajiriwa mpaka ikafika elfu mbili na kumi na sita elfu mbili na kumi na saba kuna binti akaja akampa ujauzito. Alivyompa ujauzito, ah, mi nikaona basi tu niendelee tu na maisha yangu mengine na yeye aendelee. Baada ya hapo nikaendelea kutunza mtoto wangu mpaka alivyoanza kusoma darasa la kwanza. Akaniomba nimpelekee yule mtoto ili aanze kusoma. Amesoma Kisewe. Shule ilikuwa inaitwa Kazaula, ndo alikuwa anasoma hapo mwaka wa kwanza. Mwaka wa pili ulivyofika mwezi wa sita, kwa sababu nikawa nazungumza na mtoto siku moja <clears throat> akawa katika ile ile ambayo mimi ni mzazi, mtoto akiwa tofauti naelewa kwamba huyu mtoto sasa yuko tofauti, hali ya hofu mm -hmm. kwamba mama, naomba ikifika likizo uje kunichukua. Nikamwambia kuna shida gani mpaka nije nikuchukue? Akanambia naomba unichukue. Nikamwambia sawa. Mimi kweli shule zilivofunga Ijumaa nikaenda nikamfuata, lakini kipindi namfuata nikakuta mtoto ipo yani ana alama katika mapaja za waya. Sikutaji kuanzisha vurugu wala nini, ikabidi tu nitumie ubinadamu. Nikachukua mtoto wangu nikarudi nyumbani, nikawasiliana na mzazi mwenzangu kumpa hali halisi ilivyokuwa. Akanambia kama ni hivyo, tunaomba basi mtafutie shule mtoto ili aweze kuhama. Sawa, nikampeleka mtoto Baobabi akafanya interview, amepita vizuri tu. Baada ya hapo nikawa nawasiliana naye vijana mwezi wa saba kufunguliwa, akawa simu apokei. Mwezi ukaisha, ukaingia mwezi wa nane, mtoto anasoma, ikabidi tu nimpeleke shule ambayo jirani, ndio hiyo Bright iko Visiga. Mm. Nikawa nimemlipia ada. Baadaye sasa nawasiliana naye, akanambia subiri, nitakutumia hela mwisho wa mwezi. Mwisho wa mwezi ulipofika, hakunitumia ile pesa. Basi nikaendelea sasa, nikasema em kwanza ngoja nimpigie. Nilivyompigia kanaambia kama ukitaka huyu mtoto mrudishe kule kwa mamake ambapo alikuwa anakaa. Nikamwambia mimi haiwezekani, siwezi kumrudisha hapo, labda kama utampeleka boarding saa ila kama haiwezekani, hapana. Haiwezekani mwanangu akaendelea kunyanyasika ikiwa mimi bado niko hai. Kama nikifa sawa, ila sio nikiwa hai. Akasema kama utaki basi, kitu nilichokifanya ikabidi mimi niende mpaka Msangani jeshini. Nikaenda pale nikakutana na MP, nikawaelezea, nikaonyesha na zile picha. Wakampigia simu, wakamhoji. Akasema kwamba mimi siwezi kulipa ada, akitaka ampeleke mtoto Kayumba. Nitakuwa namtumia la matumizi kila mwisho wa mwezi. Nikamwambia mimi siwezi kumpeleka mtoto Kayumba kwa sababu toka awali mtoto yuko private mpaka sasa hivi, na maana kama nitamrudisha kule ina maana lazima tu atakuwa atofanya vizuri darasani. Akasema basi mimi siwezi kulipa ada, achague mawili, kama atataka nimlipie ada, ina maana amrudishe Kazaula au anakaa pale pale. Nikamwambia mimi haiwezekani, siwezi kumrudisha. Unaona? Na kipindi tunawasiliana, kwa sababu nilikuwa na rekodi zake, nilikuwa namrekodi, ananiambia kwamba kwani wewe kupigwa mtoto unaona kitu cha ajabu sana? Ina maana wewe toka uzaliwe mama yako aje kukupiga hivi? hiyo si bahati mbaya. Nikamwambia sawa, naomba nikuulize swali. Kati ya kupigwa mtoto na waya na kusema mwanamke wako kipi kinauma? Akanambia mimi kinachoniumiza ni kupigwa mke wangu, sio mtoto. Kaambia sawa, basi ujui samani huyu mtoto. Siwezi nikakurudishia kwa sababu hata naweza taka mwekea sumu mtoto akafa. Yakaona ni kitu cha kawaida tu kwa sababu yeye mwanamke wake ndo anamuumiza, lakini sio mtoto wangu. Basi mimi nikaendelea pale nilivyoenda kwa MP wakaniambia kwamba inabidi uende Mwanza. Ukienda Mwanza watakufanya. Nikaona <tsk> siwezi kutoka safari hapa Kibaha mpaka Mwanza kwa sababu nauli na nikienda sijui kama hilo swala litashughulikiwa kwa siku hiyo hiyo. Umeona? Niende Mwanza nauli, nirudi hela za kulala guest sina ndugu Mwanza, hela za kulala guest sitakuwa nazo. Sikufuatilia tena lile swala nikaendelea kulea mtoto wangu. Basi mpaka tena nikapata hiyo kazi na matatizo yote na mengine ambayo mpaka sasa hivi yananikuta. Kwamba ungeenda Mwanza ingekuwaje? Ninge wao walivyoniambia kwamba ningeenda Mwanza angenisaidia, lakini mimi sikuwa na hizo pesa, kwa sababu nawaza mtoto yuko nyumbani, alirudishwa ada amna. Sasa nichukue hela na ule 45 kwenda Mwanza, kwenda na kurudi 90. bado sijakula njiani, bado sijalala guest. na sijajua kwamba hilo swala nikienda kulizungumza kwamba litashughulikiwa kwa siku hiyo hiyo au la. Mm. Kwa hizo gharama ndo ambazo zilinishinda, nikaona tu bora nipambane kutafuta kazi ili niweze kuendelea kumsomesha mtoto wangu. Kwa maana hiyo mpango wa kwenda Mwanza bado upo? Kama nitapata nauli naweza nikaenda imadi kufuatilia hizo process ili nijue mtoto wangu anatunzwa vipi. Baada ya hapo ukawa unaendelea na kazi gani na gani mpaka kwenye kazi ambayo unasema imekupa matatizo? Baada ya hapo nikawa tunajishughulisha na shughuli zangu ndogo ndogo umeona, kwa sababu nikopo pale nani nyumbani, nikawa nimeteuliwa kama mhudumu wa afya ngazi ya jamii, kwao nikawa nahudumia jamii, nikawa nalipwa. Lakini pia kuna hawa wa Roma, kuna kipindi walitusomesha, kwa hiyo walivyotusomesha baadaye ndo akatupani kama vile sio ajira rasmi, ila ni kwamba inapotokea kazi unaenda unafanya, tukawa kama vile wasaidizi wa kisheria. Umeona, kwa sijakuelewa hapo vizuri. Mm. Kuanzia kwenye mhudumu wa afya ngazi ya jamii ilikuwaje? Uh, mhudumu wa afya ngazi ya jamii waga tunaenda semina tunasoma. Mm. Lakini tukienda semina kule tunalipwa, tunarudi. Mm. Kwa zile ambazo tulikuwa tunalipwa kule nikawa kizi mahitaji yangu. Mm. Na tukirudi nyumbani tunafanya kazi za hudumu wa afya ngazi ya jamii. Tunaendelea kufanya shughuli hizo. Lakini kabla sijawa mhudumu wa afya ngazi ya jamii huko nyuma nilikuwa ndo hiyo elfu mbili na kumi na tisa tulisomeshwa na kuna shirika linaitwa LCF mm. ndo walitusomesha Waroma mm. walivyotusomesha pia kuna hela ambazo tulivyokuwa tunasoma walitulipa. Walikuwa wanawasomesha ni Msimbazi Msimbazi Center pale Ilala, tulikuwa tunasomea masuala ya sheria mm. Kwa tulivyomaliza tulilipwa, lakini tukarudi tena huko Kibaha maili moja ndo kwenye ofisi hizo za ambazo tulikuwa tunafanyia kazi. Kwa hiyo nikawa nafanya kazi kule na huku pia, kwa sababu ilikuwa muda ubani, maana tulikuwa tumepangia na zamu. Ina maana Jumatano mimi ndio nilikuwa zamu yangu kwenda pale Kibama ili moja, lakini zile kazi za kule nyumbani zilikuwa zininyimi muda, na maana mimi napanga kwamba lini niende kuwatembelea wananchi na kufanya shughuli zangu zingine. Kwa hiyo nilikuwa napanga mimi ratiba zangu mm. za kufanya kazi huko na huko. Kazi huko Kibaha maili moja ulianza lini? Kibaha maili moja nilianza kazi baada tu ya kumaliza nani, kumaliza tu masomo Msimbazi, ndo nimerudi hapo Kibaha maili moja mwezi wa kwanza elfu ndo tumeanza pale rasmi kazi. Ilikuwa ni kazi gani? Ni usaidizi wa kisheria, ina maana tulikuwa tunatembea tunasolve kesi mbalimbali mbali. kama mtu ana kesi, lakini pia tulikuwa tunaenda tunatoa elimu kwenye shule, baadhi ya shule tumetoa elimu ya mtoto shule ya Kilangala nani, shule ya Mwanarugali iko kwa Matias pale mm. Tukamaliza hapo tukaenda tena kutoa elimu ya mtoto shule ya nani, maili moja pale, maili moja inaitwa maili moja hivyo hivyo na maendeleo mm -hmm. Ikaendaje sasa mpaka ukajikuta katika changamoto ambazo umezitaja? baada ya hapo nikawa tu niko nyumbani kwa sababu kule watu lipo ile tuseme kwamba labda mishahara rasmi. Ina maana kama utaenda kutoa elimu ndo mnapewa hela pale, lakini sio kila mwezi. Ina maana zile kazi tunafanya kila baada ya miezi mitatu, ina maana sio zimekamilika, mnatuma ripoti mm. Kwa so ile kila siku kwamba mtaenda shule mtatoa elimu au sio kwamba, kwa sababu hata wale ambao wateja walikuwa nafika pale ofisini kwetu Sio kwamba eti akija pale mteja atakupa hela, hapana. Ina maana mteja atakapofika ofisini utamsikiliza shida yake, kama inawezekana kutatuka pale ofisini utamtatulia. Basi kama ni kwenda mahakamani ataenda, utampa barua kwa ajili ya kwenda mahakamani. Kama itakuwa labda mfano inahitajika maongezi ya pande zote mbili, ina maana wataitwa pale ofisini, maongezi yataongeleka, yataisha. Mm -hmm. Basi ila baada ya hapo ndo nikatoka sasa rasmi baada ya kusikia kuna hoteli, kwa sababu kidogo nilikuwa natembea tembea na wapishi kwao, naweza kupika baadhi ya vyakula, na pale pia walikuwa wanahitaji mpishi. Hapo ambapo nilipata hayo matatizo ndo nikaenda. mm. Ambayo kazi hiyo ulikuwa unaifanya siku ya Jumatano au no? Yani baada sasa ya kutoka huku maili moja mm nikaenda kuomba kazi hapo nilipopata sasa hivi hayo matatizo Kibamba Chama, ambapo hapo umeenda kuomba kazi ya ya kuupishi. Ilikuwa lini siku unaanza? Nimeanza rasmi tarehe kumi na tisa mwezi mwezi wa kumi na mbili elfu mbili na ishirini na moja. Baada ya, ya kuanza kazi nini ambacho kiliendelea pale pale? Unaajiriwa sasa kama mpishi au kama na Mpishi, mpishi mkuu pale mm. Nimeajiriwa pale mpaka imefika tarehe tatu mwezi wa kwanza mm. Asubuhi tulivyoamka mi nikawa sijisikii vizuri mm. Nikamwomba mtu ambaye alikuwa ananisaidia jikoni, maana mi ndo mpishi mkuu, ila kuna dada ambaye huwaga ananisaidiaga jikoni mm. ambaye ni Ana. kamwomba nkaambia naomba unisaidie kwenda kupika uji, maana pale si kuna mteja ambaye alikuwa tunampikia uji asubuhi mm. wa mgonjwa wake, na maana anakuja tunampikia uje nenda nao sawa, ndo akaenda jikoni. Lakini kwenda jikoni, kwa bahati nzuri au mbaya, kipindi anawasha gesi, gesi iligoma kuwaka mm. Baadaye ikabidi aongeze spidi kwenye mtungi mkubwa wa gesi. Alivyoongeza ili anawasha gesi, kalipuka kutoka chini ikamva kwenye miguu mm. akaungua. Alivyoungua tukafanya prosesi za kumpeleka hospitali ni hospitali ya masista ambayo ipo Luguruni. Kwa hiyo tukampeleka pale, akawa anapatiwa matibabu mm. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, hali yake haikuwa nzuri mpaka ilivyofika tarehe sita hali yake ikawa yani sio nzuri. Mimi nikaomba meneja na bosi ambaye ni Mturuki kwamba yule mgonjwa kama kutakuwa na uwezekano ahamishwe ile hospitali ya private apelekwe mkoani pale mkoani, kama atashindwa basi wampe rufaa aende Mloganzila, kwa sababu kuna daktari nilijaribu kuzungumza naye kumwelezea ile hali halisi na kumuonesha zile picha, akanambia kwamba mgonjwa ambaye ameungua na moto kwanza atakiwa kufungwa bandage kwa sababu kidonda kitaendelea kuto kupata hewa, lakini wakati huo pale kafungwa eh ikiwa pale amefungwa zile bandage, lakini pia hapo hapo inabidi wapime kiwango cha ule moto umeingia kiasi gani. Akaniuliza kwamba amemfanyia x-ray na kupima kujua kwamba huo moto umeingia kiwango gani, nikamwambia hapana. Toka tufike hospitali hakuna hivyo vitu ambavyo amefanya. Akaniuliza mpata huduma gani, nikamwambia tu pale waga wanamchoma hiyo diclofenac na asubuhi huwa wanafanyia dressing kwa kila asubuhi. Kasema basi ombeni rufaa. Nikajaribu kuongea na mabosi zangu Tarehe sita wakagoma, akasema haiwezekani kumhamisha kumpeleka kwa hospitali. Sisi tutakachokifanya kwamba tutamchukua tutamrudisha hapa, kwa sababu yule bosi anasema kwamba ana mtoto wake wa kiume ambaye anaitwa Yunusi, alivyokuwa mdogo aliwahi kuungua. Kwa hiyo kuna dawa ambazo walinunua wakampaka na akapona. Kwa hata yule atamrudisha pale, atampaka atapona. Umeona? siku ya nani yule meneja akasema kwamba wewe ufanyi kazi hapa, wewe kazi yako tu kutoka hapa kwenda hospitali, kutoka hapa kwenda hospitali, hamna kazi unaofanya, haupiki, haufanyi nini. Nikaambia kama ni hivyo, hamna shida, msitaki matatizo, naombeni tu hela yangu niondoke. Tarehe ngapi? Tarehe sita mm. ya mwezi wa kwanza mm. akasema kama hela njoo chukue kesho. Kaambia sawa, hamna shida. Mimi kesho yake nikarudi ambayo ni tarehe saba. Mm. Tarehe saba nilivyorudi nikamwambia nimekuja kufuata hela zangu, akanambia msubiri bosi wako. Kweli bosi wangu alivyofika usiku alikuja pale ambayo ni Mturuki. Alivyofika akanambia Jasmini, nini shida? Nikamwambia shida ni kwamba mimi siwezi nikaendelea kufanya kazi ikiwa mtu ambaye nilikuwa naye jikoni ameungua, alafu mimi nisiende kumuona hospitali, kitu ambacho kiwezekani. Kama mtataka niendelee na kazi, niwe naenda kumwangalia kama mtaki basi tu nilipofanya hapo kazi naombe nitoe langu nirudi nyumbani siwezi kuendelea na kazi nitakuwa namuona nikitokea nyumbani na hapo hiyo tarehe saba hiyo tarehe sita mimi nilivyoondoka toka asubuhi ina maana kama mimi ningekuwa sijaenda pale hospitali ina maana hakuna kitu chochote ambacho amepelekewa hamna bendeji hakuna nini hakuna chakula mimi ndo nilitoka na vyakula nyumbani na chupa za chai nikaenda mpaka kule hospitali na maziwa nikam nikamhudumia pale mgonjwa mpaka saa nane ndo mgonjwa anakuja kufanyiwa dressing tarehe saba na mimi ndo narudi pale kazini. Basi tukakubaliana na bosi kwamba endelea na kazi, lakini utakuwa unaenda utakuwa unampelekea mgonjwa chakula kuanzia asubuhi, utampelekea chakula mchana, utampelekea chakula jioni. Nikamwambia sawa, nikarudi nyumbani nikaendelea na kazi. Nimeendelea na kazi ilipofika tarehe kumi na nne siku ya Jumatano mimi nikaondoka nyumbani tena kwa sababu bibi yangu alikuwa amefariki. Kwa hiyo nikaondoka Temeke. Nimekaa Jumatano mpaka Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi tukasoma hitima, Jumapili tukamaliza. Kipindi tunamaliza hitima, wafanyakazi wangu wananipigia simu, Jasmine, hali ya Ana ni mbaya sana, ipo kama amechanganyikiwa. Aona tarehe kumi na sita hiyo Jumapili, nikamwambia mimi niko njiani narudi. Akasema fanya juu chini urudi, maana hali yake sio nzuri. Nikamwambia sawa. Kweli mimi nikatoka Temeke mpaka nafika pale hospitali ya masista Luguruni saa tatu asubuhi usiku. Nilipofika pale tumeingia ndani nikiwa nafanya kazi wenzangu watatu mmoja ndo ambaye tunafanya naye kazi, lakini wawili ni marafiki tu wa kawaida. Ah, Tukasema sasa tunafanyaje, maana alikuwa kama amechanganyikiwa, yani anapiga makelele kama mtu ambaye mwenda wazimu, ajui anachokiongea, ni naongea vitu vya ajabu tu, sauti za ajabu ajabu anazotoa. Basi baada ya kama de, nusu saa hivi akaingia mke wa bosi ambaye ni Mturuki, akaingia na meneja. Akaingia mke ni Mturuki uh, mke wa bosi ni Mtanzania mwenzetu mm. ila mume wake ndo huyo Mturuki ambaye mwenye hiyo hoteli mm -hmm. akaingia na meneja ambaye ni Frenki, akaingia na dada mwingine ambaye ni mfanyakazi mwenzetu pia ambaye anaitwa leema leema Mela. Umeona walivyoingia pale, sio tulivyotukuta ndani, na wao kwanza waliingia ndani, afu baadaye wakatoka nje. Walivyotoka akaja yule leema akasema bosi wenu anasema mtoke humu ndani, yeye kuna vitu ambavyo anahitaji kuzungumza. Ah, mimi nikajiuliza, huyu anahitaji kuzungumza na huyu kitu gani? Ikiwa huyu haelewi chochote, yani mtu amechanganyikiwa, watazungumza nini? Basi mimi nikamwambia wenzangu tutoke nje. Kwa hiyo tukatoka. Sisi tulivyotoka tumekaa nje, akaingia daktari mule ndani, akaingia na na mke wa bosi na huyo dada wa saluni ambaye ni Rehema. Walivyoingia wakafunga mlango, wakafunga na zile panzia. Sijui hicho kitu ambacho walikuwa wanafanya huko kitu gani. Baadaye wakatoka. Walivyotoka si tukawa bado tumeendelea kukaa pale pale nje. Mimi nikaambia wenzangu tusiingie ndani kwa sababu tunaweza tukaingia ndani humo tukamgusa afu labda ikaonekana kwamba labda sisi tumefanya kitu. Tukaeni tu huko nje sawa, tukawa tumekaa nje. Baada ya hapo yule mke wa bosi akaenda dirishani kulipa hela, kwa sababu toka alivyopeleka hospitali hakuwahi kulipa hela toka hiyo tarehe tatu hakuwahi kulipa hela aina yoyote mpaka tarehe kumi na sita ndo akaenda akalipa hela. Walivyolipa hela wakamchukua mgonjwa wakamrudisha hotelini, lakini kabla hajamrudisha hotelini, mi nikawa nawasiliana na ndugu wa yule binti ambao wako Mwanza. Nilimpigia simu dada yake, nikampigia simu na kaka yake kumwelewesha kwamba mgonjwa sasa hivi anatolewa hospitali wanamrudisha nyumbani. Kwa hiyo kama kuna ndugu yote ambaye yuko Dar es Salaam wanipatie namba ili mradi niweze kuwasiliana naye. Wakaniambia kwamba babu yao yupo. Kwao nikajaribu kuwasiliana na babu yake ambaye yuko Dar es Salaam. Nilivyowasiliana naye akasema kwamba yuko mbali. Kwao atafika hapo hotelini Jumatatu. Nikamwambia sawa. Sikuishia hapo, ikabidi nimpigie simu mama mzazi wa yule binti Nilivyozungumza naye nikamwambia, mama, kama una nauli basi tukutumie sisi, tujichange tukutumie ili uweze kufika, kwa sababu hali ya mtoto sio nzuri. Akasema hela nimeshapata, kwa hiyo kesho na tiketi nimeshakata, kwa hiyo kesho nitafika hapo Dar es Salaam. Sawa, sisi tukarudi nyumbani, ndio ambapo hotelini tulivyorudi pale tumekaa yani nyumbani. Kwa hiyo hapo wewe unaishi hotelini mdao Ni, eh, ni hapo hotelini. mhm mm tulivorudi hapo, hoteli ipi ambayo umeajiriwa hoteli nyingine? Tupo. Ni hoteli ambayo nimeajiriwa. Ehe, mlivorudi tulivorudi hapo hotelini wakamuingiza ndani kwenye chumba kimoja, wakaongeza sauti ya TV mpaka mwisho ili ambao walimtoa hospitali. Eh, walivomtoa hospitali, yani mm. wamemrudisha kwenye chumba hicho hotelini pale. Hotelini, yani hicho chumba wa, ni cha hoteli, kwa hiyo ina maana wakaongeza sauti, ina maana hata kama mtu nje unapita mm. unaweza tu kujua labda ni sauti ya TV. Ina maana vile walivyozidisha ile sauti, ina maana hata kama akipiga makelele uko nje hawezi kusikia mm. Baadaye akaja yule dada wa saluni ambaye ni Rehema akachukua vidonge mm. vitatu vya njano. Nikamuuliza hivyo vidonge ni vya nini? Mm. Akasema hivi ni vidonge vya usingizi, kwa sababu anapiga makelele sana, kwa inabidi tumpe vidonge ili alale. Alivichukua wapi vidonge? Ah, vilikuwa katika pakiti alitoka navyo hospitali. Mm. Umeona? Kaambia sawa. Akachukua kampa. Baada ya hapo imepita kama nusu saa hivi ule akalala. Kweli akalala. Zile kelele kawa hakuna. Hiyo Jumapili. Jumatatu vitatu vidonge vyote alipewa kwa pamoja. Eh, vidonge vitatu vya njano, vidogo vidogo, yani ni vidogo. Mm. Yaani vinafanana kama vile na flaji. Mhm. Mm Umeona? Baada ya hapo Asubuhi ilivyofika nikawasiliana tena na babu yake, akanambia mimi niko njiani nakuja. Kaambia sawa. Alivyokuja nikampokea, nikamuuliza babu, tunafanyaje ikiwa hali ya mgonjwa kama unavyoiona, natoka jana alivyorudishwa hapa nyumbani hadi saa hizi asubuhi hajapelekwa hospitali. Akasema mimi hapa sasa hivi, ngoja kwanza niende nikaongee na mabosi. Kaambia sawa. Akaenda akazungumza nao, sijui walichozungumza kitu gani, kwa sababu alikaa muda mrefu sana. Baadaye kama saa nne ndo akarudi kule ndani, nikamuuliza babu, vipi, umefikia wapi? Akanambia nimeongea na mabosi, wamesema kwamba daktari anakuja, atakuja kumtibia huyu binti, kumwosha vidonda na kumpaka dawa. Kaambia sawa, lakini kama hali unavyoiona, hali sio nzuri huyu binti. Akasema mna shida, mimi kwa sababu sasa hivi siwezi kuamua chochote mpaka pale mamake atakapofika. Umeona, atakapofika yeye ndio atakuwa na uamuzi, kwa sababu mimi sio mtoto wangu, siwezi kufanya maamuzi. Nikamwambia sawa, na mimi pia nikashindwa kufanya chochote, kwa sababu mimi kama mm, tu msamaria mwema ni mfanyakazi mwenzangu, yeye ikiwa kama babu, nilitegemea kwamba akija pale kama mwanaume, kama babu, lakini pia kama mwanaume atatoa maamuzi ambayo yako sahihi, kwamba nilitegemea kwamba atasema labda tuende polisi ili kuripoti kwa nini ubinti binti ameletwa hapa ikiwa inahitajika apatiwe matibabu na hali yake sio nzuri. Mm. Yeye alikuwa hivyo. Basi nikaenda pia ku, kuambia wafanyakazi wenzangu tunafanyaje kwa hili swala, akanambia hapa Jasmine, usifanye kitu cha aina yoyote, kwa sababu kama babu ameshindwa kutoa maamuzi, wewe usifanye maamuzi yoyote, kaa hapa. Mamake atakapofika tutaangalia maamuzi yake, atachukua maamuzi gani. Kaambia sawa. Jumatatu hiyo hiyo nikawa naendelea kuwasiliana na mama yake kwamba mama, umefika wapi, umefika wapi, mpaka alivyofika Dar es Salaam. Amefika Dar es Salaam saa tano dakika arobaini na tano usiku. Mm. Nilishindwa kuzungumza naye kwamba tunafanya nini, kwa sababu alikuwa ameshachoka na safari, ametoka mbali Mwanza Sengerema, lakini pia kutokana na ile hali ambayo amemkuta binti yake si rahisi, kwa sababu alikuwa akuamini, maana binti ametoka kwao mzima, amekuja kwa namkuta ameungua miguu yote miwili na ajitambui, hajui mtu anaingia, hajui mtu anayetoka. Nikazungumza na mama, nikamwambia basi mama, naomba kesho asubuhi tujue tunafanyaje kuhusu binti. Akasema sawa, amna shida. Nikamwacha mama chumbani na mimi nikaenda kulala chumba ambacho tunalala wafanyakazi wote. Asubuhi ilivyofika sasa, nikabidi nimpigie simu, maana kabla sijapiga simu na kakake ananipigia simu ananiambia, dada, kuna taarifa gani huko? Nikamwambia mna taarifa yoyote? Akanambia, dada, usinifiche, mbona nasikia na amefariki. Mama amenipigia simu alfajiri, ananiambia amefariki. Mama alilala na binti yake. eh mama alilala na binti yake. mm -hmm. Akanambia, mbona nasikia na amefariki. Nikamwambia sio kweli, msubiri kwanza. Sijakaa sawa, mama pia dadake ana ananipigia simu analia. Nikamwambia vipi? Ananiambia ana amefariki. Nikaambia msubiri, nikakata simu. Nilivyokata simu ikabidi nimpigie mpishi mwenzangu ambaye ni Jaki. Nilivyompigia simu namuuliza vipi? Mbona nasikia na amefariki? Akanambia mimi sijui chochote kuhusu kufariki kwa Ana. Labda niende huko ambapo amelala Ana nikagonge ili niweze kujua. Sawa. Mimi nikakata simu. Nitoka nje nakutana na meneja na Jaki. Nikauliza vipi? Akanambia hicho ulichokisikia kama mpigwa simu ndio hivyo hivyo ana amefariki. Kwanza nilistuka. <laughs> Nikaambia sasa inakuwaje? Akanambia hapa tumefanya utaratibu kwamba hapa gari inakuja, tunatoa maiti ya Ana, tunapeleka mloganzira tukimaliza hapo kazi ziendelee kama kawaida. Mimi nilijisikia vibaya sana. Anambia hapa hakuna kulia wala hakuna kutoa taarifa sehemu yoyote. Meneja ananiambia hivyo. <laughs> Nikamwambia sawa, nilimwitikia nikamwambia sawa, na aliniambia kwamba nisimwambie mfanyakazi wa aina yoyote ile. Nikamwambia sawa, lakini mimi nilishindwa, nikaenda ndani nikawaambia wenzangu ana amefariki, ana amefariki. He, eh. kaanza kulia. Mara meneja akaja akanitaja, Simini njoo, katoka nje. Si nilikwambia kwamba mimi ndani sitaki kelele, afu si nilikwambia uingie ndani, uingie jikoni ukapike inakuwaje mpaka mnakaa mnalia? Si nishasema sitaki. Meneja meneja eh, na msiba e, tuna msiba, lakini anasema kwamba sitaki mtu alie. Basi mi nikatoka pale, kwa kweli nilish, yani kama vile mtu ambaye sielewi, niliamua kumpigia um, mkaka mmoja ambaye jina yake Ima, nikampigia yeye ni mwanajeshi, nikamwambia yule binti ambaye tulikuwa tunamuuguza amefariki. Akanambia kwa Jasmine, unatakaje? Nikamwambia mimi ninachokitaka hapa twende kama itawezekana upige simu polisi, polisi wafike. Kanaambia sawa. Kweli akapiga simu polisi, polisi wakafika pale eneo la tukio. Polisi walipofika eneo la tukio, wote tukawekwa chini ya ulinzi kwa ajili ya mahojiano, tukawekwa sehemu moja, tukawa tunahojiwa kwamba nini ambacho kimetokea, ila alianza kuhojiwa meneja. Meneja alivyohojiwa akasema kwamba kweli msiba umetokea, lakini msiba hujatokea hapa hotelini. Msiba umetokea Mloganzila. Daktari alikuja hapa akampima, alivyompima akaona huyu hali yake mbaya sana, presha imepanda, kwa hiyo inabidi apelekwe Mloganzila. Kwa hiyo tulivyomwaisha Mloganzila ndo amekufia huko. Nikamwambia meneja, sio kweli hicho kitu, kwa sababu kipindi nyinyi mnamtoa, mimi nilipiga picha ile gari ambayo amebebea ile maiti kwa sababu alimbebea kwenye godoro. Umeona? Nikamwambia sio kweli. Akasema sio kweli, unataka wewe unajua nini? Kwanza ulikuwa wewe ulikuwa umelala kwa chumbani mpaka ujue kitu ambacho kinaendelea. Nikamwambia hata kama sijalala kwa chumbani ambapo amelala mgonjwa, lakini taarifa ninazo na ushahidi ninao pia. Wale maaskari akamwambia usimtishe, chukua nani, mchukueni mwingizeni kwenye gari. Kumbe muda huu ambao sisi tupo huku tumekwa nani, kwamba tunaulizwa, kila mtu anaulizwa. Kuna yule mpishi mwenzangu, yeye alitoroka pale jikoni akaenda kule loji Alivyoenda kule, akawa anawasiliana na mke wa bosi, akawa anamtumia message kwamba maaskari wameingia, na yule mke wa bosi akamjibu kwamba msipo ushirikiano wowote hapo, hakikisheni kwamba askari wamekuja, msipo ushirikiano wowote, niondokeni. Umeona? Sasa kumbe katika wale askari ambao wamekuja, wengine walikuwa wanafanya doria, wakamkuta anaandika message, wakachukua ile simu wakamkamata yule mpishi. Akauliza ulikuwa na chat naye nani? Akasema huyo dada yangu. Kusoma message akasema sio dada yako, tunaomba tuambie ukweli. Baadaye ndo akasema oh, kweli, mimi nilikuwa na chat naye, ila mimi sikuchat naye kwa mabaya. Akaambia kama ukuchat naye kwa mabaya, kwa nini utoe taarifa kwamba sisi tumefika? Akawa jibu la kujibu, akasema afande, chukua huyu naye muingize kwenye gari kweli naye akaingizwa kwenye gari. Alivyoingizwa kwenye gari wakaondoka pale, afu akarudi tena akanuza Jasmine, mfano kama tunaenda hospitali Mloganzila, unaweza kuitambua hiyo maiti? Nikaambia yeye, eh, kwa sababu namfahamu, ni mtu ambaye namfahamu, naweza kuitambua. Akasema sawa, kwa sababu yule Mturuki pia alitoroka. Wale walivyompa ile taarifa, na maana yule Mturuki alitoroka kwa hiyo wale walivyoenda kule Kibaha kumfuatilia yule mtoroka kumkuta. Sijui alitorokea wapi. Kwa nini alitoroka? Hapo ndo sijajua kwa nini alitoroka ila tu nahisi kwamba baada ya kupewa zile taarifa na yule mpishi mwenzangu ndo maana akaondoka. Sijui alikuwa anahofia nini mpaka mhm. akaamua kutoroka. Basi sisi tukaenda mpaka kule hospitali ya Mloganzila tukaingia Monchwali. Tulivyoenda Monchwali pale tukaenda na meneja na yule mpishi walikuwa wamebaki nje. Nikaingia ndani mimi, meneja na baadhi ya askari. Tulivyoingia kule ndani akauliza kwamba ni ile kesi polisi, ni ile maiti ambayo imeletwa asubuhi. Akasema eh, ile maiti iliyoletwa hapa asubuhi ni polisi kesi. Akasema sawa, basi tunaomba Pepsi Unaona? Akasema basi ngoja twende afu turudi. Kweli sisi wote tukatoka. Na wale maskari tukarudi hotelini, tukawa tunamsubiri yule huyo Mturuki akamatwe, lakini mpaka saa saba ndio yule Mturuki wale maskari wakatoka pale na meneja, maana yule mpishi alimwachia, wakaondoka. Walivyoondoka huko wamerudi na yule Mturuki, walivyorudi na yule Mturuki wakaenda tena Gogoni kituoni, lakini mpaka hiyo saa saba walivyoenda naye Gogoni hadi imefika saa kumi wakamwachia. Umeona, wote wakawa huru, sijui kilichoongeleka, sijui nini wame, wakawa huru, akaja yule mke wa bosi, maana tulikuwa tumekaa kikundi wafanyakazi wote ambao sisi tulikuwa saba ambao tulikuwa kitu kimoja, ambao wale wote ambao walikuwa wanaungana na mimi kwamba lazima tulie na lazima hizi taarifa tuzitoe ili jeshi la polisi lifahamu kwamba nini kinachotokea. Wote tulikuwa tumekaa pamoja. Alivyofika pale yule bosi akaanza kusema, wewe Jasmine, hapa kazini kwangu sikutaki, ondoka kabisa. Nikamwambia mimi siwezi kuondoka bila kunipa hela yangu cha kwanza, lakini pia cha pili sipo, yani wewe kabla kuzungumza kwamba mimi niondoke, mimi pia sipo tayari kufanya kazi sehemu ambayo ya mauaji, kwa sababu mimi nipo jikoni na mimi ndo mpishi napika. Ameungua yule leo, mmeenda kumtorosha hospitali, mmemrudisha nyumbani. Kesho na mimi nikiungua, mimi nadhani mtu nipeleka hospitali, mtanekea hata sumu nife. Kwa hiyo sasa hivi naombeni hela zangu niweze kuondoka nyumbani sasa hivi. Akanambia piga mahesabu hela zako zote unazodai. Andika kwenye karatasi ulete. Nikamwambia sawa. Mimi nikaandika Lakini Walastina wakasema pia sio huyu tu. Hata sisi pia tunahitaji pesa zetu. Akasema andika wote. Wenzangu sita wale nikaandika majina yao na mimi jina langu nikaandika nikampelekea. Nikampa Naomi, yeye Naomi ndo akampelekea. Alivyompelekea akasema sasa hivi hapa sitaki kuwaona kabisa. Hapa sihitaji kuwaona muondoke. Mlinzi, fukuza hao. Mimi nikamwambia mlinzi, usije ukajaribia kibarua chako, kwa sababu uwezi ukamfukuza mtu ikiwa hajapata haki yake, na hapa kitakachopelekea ni kwamba ni vurugu. Sisi hatutakubali kutoka. Kama yule mlimuua huko ndani, sisi mtatua hapa live. Mimi mmoja hapo mtaniwa hapa, kama risasi mtanipiga hapa, kama moto mtanichoma moto hapa. Mimi hapa siondoki. Umeona? Basi huko na huko nikamwambia kama unataka kuondoka kwa ustaarabu hamna shida. Kwa sababu mjumbe yupo karibu, twende tukamwite mjumbe, tuandikishiane kwamba sisi tunaondoka kesho saa kumi tutakuja kufuata hela zetu. Akasema mimi sina huo muda wa kuandikishiana. Ninaendeni saa kumi mtaondoka. Kaambia sisi hatuwezi kwenda. Kwa sababu tukiondoka wote, grupu zima tupo saba. Alafu kesho turudi tunakuja kudai hela. Hatujaandikishana kokote. Ukisema kwamba jana ulitulipa na karatasi tumekupa, sisi tutakuwa na ushahidi wapi? Hatuwezi kuondoka, tunalala hapa hapa usiku. Kama mnataka kutuua, mtuchome tu hata moto, tutalala hapa hotelini. Kasema sawa. Si kweli, usiku ulipofika tukaingia ndani hotelini na mabegi yetu tukaingia nayo ndani tukalala. Eh, maana hapo muda huu ambao sisi anatufukuza tulikuwa tushapaki mabegi yetu. Mm. Kila mtu amebeba begi lake mgongoni. Tushatoka nje ya hoteli. Maana kwamba tulikuwa tunajua tunalipa hela zetu na tunaondoka. Umeona? Basi sababu iliyofanya asiwalipe amesema ajisikii kulipa kwa siku hiyo. Mm Ndio kitu ambacho alitajibu kwamba mimi sijisikii leo kuwalipa, nitawalipa kesho, maana kila mtu alikuwa amebeba begi lake mgongoni kwa ajili ya kuondoka, ila akasema mimi leo sijisikii kuwalipa, nitawalipa kesho na siendi kuandikishana na pokokote. Kaambia sawa. mm Tukarudisha mabegi ndani tukalala. Asubuhi ilivyofika mi kama kawaida yangu na kikundi changu. Nikatoka nje kule ndani tukamwacha msichana mmoja ambaye ndo yupo pamoja na bosi ambaye ni Love, tukamwacha kule ndani, na yeye pia yupo upande wa jikoni. Tumetoka nje, mimi nikawasiliana na babu yake Ana kujua taratibu za mazishi zinaendaje na wamefikia wapi. Akanambia kwamba mpaka sasa hivi hatujafikia kokote kwa sababu hapa hela hamna na hatujajua taratibu tutafanya, maana jeneza hatujapata, lakini pia usafiri bado hatujajua. Nikasema sawa, sisi mtatukuta hapa hapa hotelini. Haya, basi tumekaa pale, hiyo tarehe kumi na tisa tumekaa pale tunamsubiri bosi na huyo babu. Baadaye mishale kama saa tano na nusu yule mke wa Mturuki akaingia pamoja na wale Waturuki Wakaingia kwa hotelini, hatujui walienda kufanya nini, walizungumza kitu gani, hatufahamu kwa sababu sisi tuko mbele. Ina maana katika ile hoteli sisi tuko mbele ya hoteli, mm. wao wameingia nyuma Mm. Ina maana mtu akiingia hivi kwa nyuma, wewe huwezi kujua kwamba huko ameenda wapi, amefanya nini mm. au amezungumza kitu gani. Sisi tuko mbele kabisa, ina maana pale ni barabarani mm. kwa nje, kwa nje, ina maana wao wameingia ndani, sisi tuko nje mbele, mbele kabisa, mm-hmm. unaona mm -hmm. Sisi tumekaa kama dakika kumi hivi zimepita, akatumwa mlinzi. Mlinzi kawaita wale wafanyakazi wote nije kuwalipa mshahara wao. Kasema sawa. Mlinzi akaja hadi pale, kuja akasema, mnaitwa mje mchukue hela zenu, na mkishalipwa hela zenu hapa eneo la tukio mtakii kuonekana kabisa, yani muondoke mpotee. Mm -hmm. Tukaambia sawa, sisi kama tumelipwa hela zetu tutakuwa tuna sababu ya msingi ya kukaa hapa. Tutasubiri tu maiti kwa, tutatoka hapa tutaenda Mloganzila kusubiri maiti kwa sababu tunajua kwenda tutakapoagiwa tutaaga tutaondoka nyumbani. Basi si tuka, tukaenda kule. Tulivyoenda ndo tumekaa hapo tunasubiri mishahara. Yule mke wa bosi akasema hapa kwanza siwezi kuwalipa mishahara mpaka twende ndani nikakague mabegi yenu afu nikishamaliza kukagua ndipo nitalipa mishahara yenu. Kaambia sawa, hamna shida, twende tukaenda dindani kukagua. Tulivyokagua mabegi yote, begi langu likakutwa na sahani mbili na vijiko viwili na glass tano. Umeona, zilivyokutwa akasema kwamba umeiba, tunachukua video, umeiba wewe, mwizi, umeiba. Nikamwambia mimi sina sababu ya msingi ya kuiba glasi, ila kuiba glasi tano, sahani mbili na vijiko, ili iweje na nivipeleke wapi hivyo vitu? Akasema ndo hivyo, umeiba, umeiba. Kwanza hapa ila yako hatukulipi umeona hela yako tukulipi nikamwambia mimi hela yangu mtanipa Yaani sababu ipi ya msingi ya mimi kuto kunilipa hela yangu akasema toke nje toke nje katoka nje akafunga ule mlango na nani kwa sababu siku zote mlango huwa ufungu. tunapolala lakini akamwambia mimi zifunga mlango na kufuli mlango ukafungwa na kufuli walipofungwa na kufuli wale wengine watakwambia ni toeni vitu vyenu kabla hajafungwa. toeni vitu vyenu toeni vitu vyenu mimi vitu vyangu, wewe vitu vyako acha umeomo ndani kafunga mlango na kufuli. Nikaambia kwa nini vitu vyangu vibaki ndani? Yaani sababu ya msingi ni nini vitu vyangu kubaki ndani? Akanambia sababu ya msingi usi umeiba. Kwa hivyo vitu vitabaki humo. Nikamwambia sawa vitabaki humo. Yani, lakini vinabaki vitu vyako vitu vyangu tu unasema umeiba ah, ah. ambavyo umeiba sasa. Hapana, yani vitu vyangu vyote, mm. yani mabegi yote yatabaki mm. mule. Yani hamna kutoa begi la aina yoyote. Na hadi vile vitu vyote ni watacha mule. Nikamwambia sawa. Lakini kipindi ambacho mnataka kuacha hayo mabegi, humo ndani katika begi langu kuna hela za mtoto wangu, hela za ada shule. Mm. Naomba nitoe hela zangu kisha hayo mabegi mbaki nayo. Akasema hapa akitoki kitu cha aina yoyote. Funga mlango hakuna kutoa kitu cha aina yoyote. Alafu utampigia huyo polisi wako alokusaidia. Alo, alo utampigia huyo polisi wako ulompigia simu kumpa taarifa kwamba sisi tume kuna mtu kwa amekufa umpigie aje tena hapa akusaidie kama hizo zako kutoa utoe, na kama vitu vyako utoe kama ataweza. <sighs> Nikamwambia sawa, mna shida. Tukatoka nje. Tulivyotoka nje pale tumekaa, wale wengine wakaambia njooni, njooni. Kwanza kanambia saini hapa elfu sitini mshahara wako. Nikamwambia mimi siwezi kusaini elfu sitini. Kwa nini? Kwa sababu nimefanya kazi mwezi mzima mshahara wangu ni laki moja na elfu themanini alafu leo hii mtu aje kunilipa elfu sitini. si saini umeona na kwa sababu kuna siku mbili alikata kwa sababu nilikopo sipo, ina maana alikata, ina maana kwa laki moja na sitini ndo nabidi pale nilipo laki moja na sitini na nne Kwa hizo siku mbili azokata Nikamwambia mimi hizo siku mbili mzokata sawa, mna shida, sisi kuja kazini sawa, na hizo laki nyingine laki moja na elfu na, laki moja na elfu nne na mia nne mnazikata kwa ajili ya nini? Akasema ndo sisi tushaamua hizi hela tunakata, tunakupa elfu sitini tu hapa. Tena hiyo elfu sitini tunayokupa saini kabisa kwamba mshahara wako ni elfu sitini. Yaani hapa usaini. Nikamwambia mimi hata mniue hapa. Si saini. yani swala la mimi kusaini eti mshahara wangu shilingi elfu sitini hicho kitu hakiwezekani. Siwezi kusaini na sita saini. Labda mniue ndo nitasaini kwa sababu labda mtaweka kidole gumba itaonekana kwamba huyu amesaini. Umeona? Akasema ah, sasa mpigie huyo bwana wako. Si alikusaidia siku ile sisi kutukamata. Haya, tumekamata. Umeona tumekaa masaa mangapi huko polisi? Umeona mume wangu amekaa masaa mangapi polisi? Sasa amekaa tu masaa mawili ametoka. Hivyo unaweza kushindana na watu wenye hela wewe. Mtu wenyewe tu maskini umekuja pasi tumekusaidia. Umekuja na ziki zako hapa tumekusaidia. Afu unajifanya wewe ndio kielele sana unapiga simu mapolisi. Na mapolisi wametuambia kwamba wewe ndio ulipiga simu polisi. Wewe si ndio Jasmine? Umepiga simu polisi ukawapa taarifa kwamba sisi Ukuweti kuna maiti. Haya, umepata faida gani? Au polisi wamekupa shingapi? Huyo bwana kwenyewe hata kinamba ana unajishaua bure. Haya, nenda. Kinamba kivipi? Yaani kwamba sijui rani ana cheo chochote. Mm. Umeona? Ndio asema hata kinamba ana. Afu unajishaua tu hapa kututambia sisi na kututingisha. Hivyo unatuweza. Eh? Na sisi tunahakikisha tunakupoteza. Yaani tunakupoteza kabisa. Ili siku nyingine hata kama ukija kutoka kwa jela hata kama ikipita miaka mitatu minne utakuwa umejifunza. Hata ukiona tukio utanyamaza kimya. Nikamwambia mimi sitaweza kunyamaza mpaka nakufa. Siku ambayo utakaona nimenyamaza nimeona tukio ambalo la unyanyasaji, basi ujue siku nimekufa. Na nahisi kwamba mimi kifo changu nimeandikiwa. Nife kwa ajili ya kutetea haki za watu. Siwezi kunyamaza. Akasema haya sasa nenda kokote. Nikamwambia mimi siwezi kwenda kokote. Nyinyi si ndio mmeibiwa? Nendeni polisi. Mimi siwezi kwenda kokote. Nyinyi nendeni polisi. Kasema sisi hatuendi polisi ila wewe ndio itabidi uende polisi. Sio unataka vitu vyako? Sio unataka hela zako za ada ambazo umesema kwamba eti una hela ya ada umo kwenye begi lako. Ndio uende uende polisi ili vije kuchukuliwa, upewe hela zako. Tuone kituo kipi ambacho wewe utakusaidia kwa sababu gogone hawezi kukusaidia. Sasa sijui utaenda kituo kipi. Kwa nini wasikusaidie? Ndio hivyo amesema kwamba wao hicho hela wameshatoa kwa wale waweza mimi wakanisaidia. Mimi nikasema sawa. Amna shida. Mimi nikatoka hapo tarehe 19 ile nikaenda hadi kwa mkuu wa wilaya. Kwa bahati nzuri mbaya, mkuu wa wilaya sijamkuta, alikuwa ameenda huko kwenye ziara. Nikaambiwa tena nirudi tarehe ishirini. Nikaenda tena tarehe ishirini, sikumkuta, sikufanikiwa kuongea naye. Nikaambiwa kwamba hayupo, bado hajarudi. Nikaenda tena tarehe ishirini na moja, sikumkuta, nikarudi tarehe ishirini na mbili ndio Jumamosi na tarehe ishirini na tatu ndio hiyo Jumamosi na Jumapili sikuweza kwenda Jumatatu nilichokifanya ikabidi niende kutoa ripoti kule shuleni ambapo anasoma mwanangu kwa mkuu wa shule ili aweze kunivumilia mpaka pale nitakapopatiwa vitu vangu, kwa sababu mule kwenye mabegi ndio kuna hela niweze kulipa ada ya mtoto wangu. Mkuu wa shule nikaongea naye, kwa sababu kuna mtu pia nilimkopa hela laki moja na sabini maana nika, maana nikajua kwamba nikienda tu kuongea naye hivi hivi hataweza kunielewa. Kwa nilikopa laki na sabini, nikaenda pale shule nikamwambia naomba univumilie hii hela tu nalipa kidogo, lakini baada ya hapo nitakuja kulipa hizo hela. Akasema sawa, mna shida. Jumatatu ndo nikatoka pale, hiyo tarehe ishirini na nne ndo nimetoka hapo. Tarehe ishirini na tano tena nikaenda hadi kwa mkuu wa wilaya. Nilivyoenda nikaandika jina pale, nikawa nasubiri foleni. Basi namshukuru Mungu, nikaenda nikaonana na mkuu wa wilaya. Nilivyoonana naye nikazungumza naye nikamwambia hali halisi ilivyo. Akanioji na mimi nikamjibu kwa sababu nilikuwa na yule mm, dada ambaye ni mwanasheria ambaye alikopo chumba ambacho mara kwanza kabisa nilipelekwa kuhojiana nao sababu ya kuonana na mkuu wa wilaya ni nini. Kwa hiyo dada akaweza naye kumfafanulia kwamba uwe bwana moja mbili tatu. Mkuu wa wilaya akasema basi hamna shida, kilichokuwepo utasaidiwa, utapata stahiki zako, utapigiwa simu ila sijaambiwa kwamba nitapigwa simu lini kwa ajili ya kupata staiki zangu, na ndo kama hivyo, hela zipo humo. Ila yangu ya mshahara sijapewa na hela za mtoto ada zipo humo kwenye begi. Poleni wote pamoja na ofisi yenu kwa kumpoteza mfanyakazi mwenzenu. Asante sana. La kwanza hilo. La pili, katika maongezi yako yote mpaka hapo ulipofikia kwenda kwa, kwa mkuu wa wilaya na kila kitu hakuna sehemu yoyote ambayo tuna, tunapata kujua kama huyo umesema anaitwa nani Ana? Ana. E, yes, kama Ana ame, ameshasitiriwa tayari au vipi, nini ambacho kinaendelea kwanza? Ile Jumatano walisafirisha, nilikuwa nawasiliana na ndugu zao kwamba Jumatano mwili umesafirishwa, maana kakake ndo ananipa feedback mm. za yule marehemu kwamba wameshasafirisha mpaka ile Alhamisi wamefanikiwa kumzika. Kwa hiyo ana ameshazikwa kwa Sengerema, apumzike kwa amani. Awali ulitoa maelezo ya kwamba ulitoa taarifa kwa jeshi la polisi kwamba kuna, kuna mtu kafariki pale na nini, na wao walichukua hatua kwa haraka na walifika eneo la tukio na hatua stahiki za kisheria zikachukuliwa, ikiwemo ninyi wote kuwekwa chini ya ulinzi mpaka wewe ukaambiwa ukienda kuoneshwa maiti utaitambua katika hospitali ya Mloganzila. ndio Na mlifika kule, umezungumza baada ya kufika kule mkahitajika PF3 Ndiyo. Baada ya pale hatukujua kama ulioneshwa ukaitambua au ilikuwaje kusema. Sikufanikiwa kuoneshwa ile maiti. Okay. Tulishia tu pale mapokezi ambayo ni mortuary. Mm. Tumeingia mpaka pale mortuary tumefika mapokezi. Wale waliodai PF3 wakasema kwamba tutarudi. Mm. Hamkurudi. Wa waaskari mm. wa Gogoni mm. pale wao ndo walirudi. Aha. Lakini mimi hawakunichukua tena na kurudi pale. Aha. Ila walirudi kwamba meneja na wale askari wao ndo walirejea tena kule mm. ila mimi hawakunichukua kwa hatua zote hizo ambazo zilichukuliwa ba mara baada ya wewe kutoa ripoti au taarifa ile ya tukio lile, kwa nini mara ya pili vitu vyako vinazuiliwa? Kwanza vitu vyako viko wapi mpaka sasa hivi? Mpaka sasa hivi vitu vyangu bado viko hapo hotelini, sijapewa hata kitu kimoja. Hujafuatilia? Sijafuatilia, ila si kwamba sijafuatilia mm. taratibu ambazo nimefuatilia ni kwenda kwa mkuu wa wilaya kwa nini umeenda kwa mkuu wa wilaya hali ya kuwa katika jeshi la polisi mwanzo ulitoa taarifa na walirespond haraka na wakaja na kila kitu kikafanyika? Kwa nini sasa ume, ume, umeamua tena kwenda kwa mkuu wa wilaya badala ya kwenda kuripoti polisi kwamba vitu vyako vimezuiliwa? Hali ya kuwa jeshi la polisi kazi yake ni ya ulinzi na usalama wa raia na mali zake. Ah, nilienda kwa mkuu wa wilaya kwa sababu kwanza yeye mkuu wa wilaya ni mkuu wa ulinzi na usalama, hicho cha kwanza. Lakini cha pili Kilichosababisha kwenda kwa mkuu wa wilaya baada ya mara kwanza kutoa ripoti kwamba kweli walifika eneo la tukio na wakawachukua watuhumiwa. Nilitegemea kwamba baada ya watuhumiwa kuchukua prosesi zitafata. Sijajua wana prosesi zipi hapo polisi. Mwisho wa siku kwamba mtu anarudi ambaye ni bosi wa, ni, bo, ni mke wa bosi anatamba kwamba eh, ndio hivyo ametoa hela hawajafanya chochote. Na nikija kuangalia mimi kama binadamu naona kwamba kweli hawajafanya chochote, kweli wameruhusiwa kufanya shughuli zao, kweli shughuli zinafanyika kama kawaida, hakuna chochote ambacho kimefanyika, mimi nisingeweza tena kuwa na imani na ile sehemu, na ndio maana nikapanda ngazi ya juu kwa mkuu wa wilaya, kwa mkuu wa wilaya nikaamini nika kwamba pale ndo sehemu sahihi sasa, kwa sababu kama wao wamesema kwamba hata nikienda pale sitaweza kusikilizwa, nikaona polisi, nikienda pale polisi sitaweza kusikilizwa tena, ndio maana nikaamua kutoka kwenda kwa mkuu wa wilaya ambako huku sasa ndo swala lako linashughulikia. Ndo ambapo sasa hapo kwa mkuu wa wilaya amesema kwamba swala langu litanishughulikia, na yule mwanasheria ambao nipo naye ameambiwa kwamba hakikishe napata stahiki zangu zote, kwamba nitapigiwa simu ili nipate stahiki zangu zote. Jumla ya fedha ambazo zipo nje ya mikono yako ni kiasi gani? Ni hiyo milioni moja na elfu kumi na tano kwa maana ya laki nane na nusu mm. ambayo ipo ndani ya begi mm. laki moja na sitini na tano mm. hela ya mshahara wangu milioni moja na elfu kumi na tano ambapo pamoja na vitu vyako vingine au vitu hauna shida navyo na vitu hapana na vitu vangu pia navihitaji kwa sababu sina hata nguo yani ina maana nguo ninafanya kama vile nichukue nguo ya mama nivae kwa sababu nguo zangu zote zipo pale mm. yani nguo zote mabegi mawili ya nguo yote yako pale mara baada ya kupiga hatua nyingine, tuseme umekata rufaa, sasa umeachana na jeshi la polisi, umeenda kwa bosi wao. Cha kwanza kwanza, napenda kumshukuru mkuu wa wilaya kwa sababu ameonyesha ushirikiano. Nimeenda amenipokea na kunionyesha ushirikiano, namshukuru sana, lakini pia naomba aendelee kuwa na moyo huo, kwa sababu kama tukipata wakuu wa wilaya kama wale, naamini kwamba matatizo yetu yote yatashughulikiwa. Hicho kitu cha kwanza, kwa sababu amenipa mwanasheria na amesema kwamba ahakikishe napata stahiki zangu zote namshukuru sana mkuu wa wilaya kwa kunionyesha moyo na namwombea Mungu azidi kumbariki. Kiba, Kiba wilaya ya Ubungo. Ni mkuu wa wilaya ya Ubungo. Tiki TV hatukuishia hapo, ilitubidi kumtafuta anayedaiwa kuwa mmiliki wa restaurant ya Hulem Sultan aliyetambulika kwa jina la Ramadhan baada ya kubadili dini au kwa jina la Haikari kabla ya kubadili dini kwa mujibu wa maelezo tuliyoyapata, na baada ya kumpigia simu alikiri kuitambua restaurant ya Hulem Sultan huku akikanusha kuwa yeye sio mmiliki wa restaurant hiyo. Na hivi ndivyo ambavyo yalikuwa mahojiano baina yetu na huyo aliyedaiwa kuwa mmiliki wa restaurant hiyo. Hello? Yes. Habari. Salama. Naitwa Kelvin. Okay. Ni mwandishi wa habari. Mwandishi gari. Okay. Yes. Ah, nani? Huyu nani usiku unakuja angalia gari, au sio? Ni mwandishi wa habari. Journalist. Habari. Bila... Yes, bila shaka naongea na mmiliki wa hoteli ya Hulen Sultan hoteli au restaurant? Restaurant ya Hulen Sultan. Okay. Ni wewe ndio boss eh? Hapana. Wewe ni nani? Huyu rafiki yangu na restaurant. Mimi rafiki yangu. Uh-huh. Anaitwa nani? Wewe uliza nini kama polisi? Wewe nani? Mimi nauliza kuhusu kumbukizi ya tukio la binti aliyekuwa anafanya kazi. Kama askari wewe nani? Jina nani? Mimi ni journalist. I am journalist. Ehe kuna na baada ya kutajiwa jina la aliyedai kuwa mhudumu katika kitengo cha mapishi katika restoranti hiyo kabla ya mwenzie kufariki dunia kwa kuungua kwa moto uliosababishwa na mlipuko wa mtungi wa gesi, alidai kutofahamu jina hilo na hivi ndivyo ambavyo alivyojibu: Unamfahamu mfanyakazi aliyekuwa anaitwa Mwajuma Dikuboho? Juma? Mwajuma Dikuboho mfanyakazi oh, mfanyakazi ambaye yes, mimi naongelea kuhusu swala la mfanyakazi ambaye Tiki TV hatutaishia hapo, bado tutaendelea kuwajuza kuhusu kinachoendelea juu ya sakata hili, na kama ambavyo umesikia, Mwajuma Dikubuhwa amefanya jitihada zaidi za kufika hadi kwa mkuu wa wilaya na amepongeza jitihada na mapokezi aliyopewa na hatua ambazo zimechukuliwa na mkuu wa wilaya ya Ubungo Harry James. Hivyo ni wajibu wetu kuhakikisha tunakujuza kila ambacho kitaendelea juu ya sakata hili, kuweza kumfahamu pia mmiliki halali wa hoteli hii pamoja na yote yaliyopo na yanayoendelea juu ya vyote vilivyozuiliwa kuhusu huyu anayedai kuwa alikuwa mhudumu katika restaurant hii ya Hulem Sultan kwa jina Mwajuma Dikubuhu, fedha zake pamoja na vitu vyake vyote pamoja na malipo ya fedha ambazo anadai kuwa ni sehemu ya mshahara wake kwa muda aliyotumikia.